kan voor mijn kinderen een boog maken. Zo'n lange, zo'n longboog. Wow. Ik ga dat doen met ons oude, eh, <coughs> onze oude Latoflex. Hij is goed uit daarvoor. Hè. Ik denk wel dat dat gaat, gaan plooien en dat dat niet echt gaat gemakkelijk breken. Dat geeft mee. Hè. Dat is speciaal gemaakt om te buigen. Maar wat ga ik doen? Ik ga zo één rand van de luchtvlek in twee zagen over de lengte zo. Ik ga dat doen met mijn wipzaagje. Op een veilige manier natuurlijk. nu gaan we eh, het handvat maken. Zal ik hier dat is. Zet dat hem Dat Je nou, moet Ik pak daar weer al de wipzaag voor. Ja. De wipzaag. Die gebruiken we weer aan het einde van de Ik raken daar Ik grappig. Dit is eraf, Stap Hier moet de in komen zo. Twee slijven. Voor die... die in te steken. Zo. Die gaan hier zo in.

maar dat is wel Oké. Oké. Alle vijf, zes, Ah. Zo. Altijd veiligheid. Veiligheid voor alles. Oké. Alexandra. Zo, voilà. Eh, eh. hallo, hi. je eh, ziet, ik heb al één gaatje geboord. Die andere twee heb ik ook geboord. Nu ga ik deze nog, nog boren. Ik heb er eerst zo wat verdieping in geboord en dan kan ik doorgaan met het gewone boren van het gat. monteren. Hè, het is gemakkelijk. We pakken de juiste vijs, zitten die daarin zo. Ja. Duw dat door, hè, dat gaat. Anders moeten we maar wat schroeven. Zo. Vijf komt aan de andere kant kijken. En dat is het moment. Zo. Ah. Hoog is klaar. Dit is mijn perfecte antwoord dat ik gemaakt heb voor mijn dochters. Zo, voilà. De boog is klaar. Dat is klaar. Nu moet ik daar nog uh, aan aanzetten, of een koord, een koord aandoen. En eh, ik heb hier ook nog bovenaan zo wat uitgeslepen om die, die koord er zo over te Zo, zo Zo, en dan hangt die stevig. We moeten doen met een boog, hè, dat weet je. Eh, ik de camera op verwillig zitten. als je dat beter ziet. Ja, ziet je ook zo'n beetje allemaal naar boven. Voilà, oké. Dus eh, uh, zo, ja. Oké. Eh, hij staat op het verste, ja. Oh nee, het zou moeten zijn. Ja, oké. Voilà. Een beetje naar beneden zo. Kijk hoe dat. Kijk. Dus naar boven. Eh? Van onder is dat, dat de kork vast. Nog van boven dat jij opgespannen worden. Dus ik dat dus mijn lusje terug een beetje losmaken. Mijn een beetje. Dan doe ik dat zo. Zo. Zet daarover. En voilà. Voilà. De boog is opgespannen. Eh, ja. Eigenlijk is dat wel een ferm stukje. Uh, eigenlijk is het niet echt zo. Het is wel goed gemaakt, maar het is niet echt zo. Kinderen gaan er blij mee zijn.